taptul aí o modo de chão. Nadal dava no de chão. Punta. Tala că ar, arceam ca așa, telegrama o buceau în uh, arceam Отдала телеграмму Бакачалу, потом уже уши. Когда уж давно Гавагичала он. Арчам качал да мун таял амандичал. вот отин дарили гнычабе, дарила А Амардули у нахача а у бача Албача ахача мигуна угуча хари бая А то мучуча. Тала уджалатин бурум nugim deci. Patapki bıyı nugi şobi şobi balok pi. Jali ngönüm ngönüm tala buranı mıktı çoğol. Buranı jali nikırı un nistuki. min jap kadı nuri nırı un. Tadı arçera timanak Timanık tanık tuğuyunu arçera un. Uğuş tadı lağır bıyıl ngönüm hałby Tintai, nieznakomej Libiu. Taliter. Tatu Jutaraun. Inaraun. Tatu Sura ya timanak tawana buranil jiur chal. Guru tali juliun ngener chatir. Haruk karuk tiwul netriakon. Orotin. 당나하지 않죠. Tadu stado watin ngiru. Tadu kapatap tu lagi pui siau. Wingi siau tadu juduti. Balok tu. Juga kanji wad siau. Tadu kirim yi siau tadi. Tadu stado tu here we started pataktu lataril dugir kujang naraw korokon mo bisa om tatu Там, там, liitarji tata kumukonde diski huru chawun tatikiali kistadila koru bisho tadu stadati nyamaji chan kilometr pataptuk jadurin chichawun jur artelina inangirku ngana chichawun tadu de lati no gichau no atu lati tadu bichau tadu boje chau no gichau na mas kibar ali ngung tali ngung na pengen chan mun no gichau ti sewi no giu itikiri ngana utuk tari tata duk tau ichau na mu та до куки дава там. Илал дава все нуги чау, даркин дувань, дарки ча, даркин дуливань кому. Ахам нуги чау. Chimucha uno recorvo. Chita yapkuta wahinchi.